ਨਮਸਕਾਰ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ 9 ਟੂ 9 ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਤੇ ਮਿਸਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਨੇ ਜੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਠਾਨ ਕੋਟ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਸ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਿਸ ਪਠਾਨਕੋਟ ਚੁਣੀ ਜਾਏਗੀ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਉਂਡ ਦੀ ਸੈਮੀ ਫਾਈਨਲਿਸਟ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਮਿਸਿਸ ਪੰਜਾਬ 2019 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਪਟਿਆਲਾ ਜਲੰਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅੰਬਾਲਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲੇ ਤੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਫਾਈਨਲੇ ਹੋਏਗਾ ਜਿਦਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਈਵੈਂਟ ਹੈ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੋਸਤੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਈਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਦੂਰੋਂ ਜੱਜਸ ਆਏ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਨੇ ਮੈਡਮ ਰਣਜੀਤਾ ਕਮਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ 2019 ਦੇ ਮਿਸਿਸ ਇੰਡੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸ ਨੇ welcome in 929 entertainment missus Punjab 2019 thank you so much thank you ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੀ ਹਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਔਰ ਬੀਇੰਗ ਅ ਜੱਜ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੱਜ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਫਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਹੁੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾ ਪਾਈਏ ਥੈਂਕ ਯੂ ਰਣਜੀਤਾ ਜੀ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮਿਸਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਵੈਂਟ ਹੈ ਦੇਖੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹਾਂਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ 9 to 9 ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਔਨ ਮੀਡੀਆ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਆ ਕੇ ਆਪ ਇੱਥੇ ਜੁੜਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਵੈਂਟਸ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਟੇਜ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟੈਲੈਂਟ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਮੈਰਿਡ ਔਮਨਸ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਵੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਮੈਂ ਆਪ ਮੈਰਿਡ ਹਾਂ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਵੈਂਟ ਜਿੱਤਿਆ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਸੋਈਆਂ 'ਚ ਵੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੜਛੀ ਚਮਚ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਟੈਲੈਂਟ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਚਨ ਦੀਆਂ ਤੇ ਕੁਈਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਹੋ ਹੁਣ ਰੈਂਪ ਕੁਈਨ ਬਣ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਮਤਲਬ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ 929 ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟ ਹੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਰਣਜੀਤਾ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮਿਸਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲਿਸਟ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਟੌਪ 10 ਮਿਸਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮਾਨ ਆਨ ਬਾਨ ਸ਼ਾਨ ਮੋਨਿਕਾ ਜੰਜੂ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਮੋਨਿਕਾ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਤੇ thank you thank you so much you look so elegant so gorgeous as ever thank you so much ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਸਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ 2016 ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਮਿਸਿਸ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਵਿਨੇ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਮੈਂਟਰ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਸਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਤੇ you have to go then I went there ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਪੂਰੇ ਸਫ਼ਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀਗਾ ਆਡੀਸ਼ਨ ਸੈਮੀ ਫਾਈਨਲਸ ਫਾਈਨਲਸ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ and moreover I gain so much confidence ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗਰੂਮਿੰਗ ਹੋਈ ਔਰ ਕਲਾਸਿਸ ਲੱਗੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੇਕਅਪ ਕਲਾਸਿਸ ਗਰੂਮਿੰਗ ਕਲਾਸਿਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਫ਼ਰ ਰਿਹਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਫੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਵੈਂਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਹਨਾ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਬਟ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟਸ ਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਜੀ ਫੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਫੀਸ ਹੈ ਨੋਮੀਨਲ ਫੀਸ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਡ੍ਰੀਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਝ ਰੈਮ ਵਾਕ ਕਰਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਬਟ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਘਰ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਿਚਨ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਟ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚੇਂਜਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈਆਂ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ I feel so groom so confident ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਆ I have my own identity ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਆ ਮੋਨਿਕਾ ਜੰਜੂਆ ਮਿਸਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਪਬਲਿਕ ਫਿਗਰ ਬਣ ਗਿਆ ਮੋਨਿਕਾ ਜੰਜੂਆ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬਦੌਲਤ ਤੇ ਮਿਸਿਸ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ thank you thank you so much Monica ji ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟਸ ਨੂੰ ਤੇ ਆਲ ਦਾ ਵੈਰੀ ਬੈਸਟ ਹਾਂਜੀ all the best to all the participants thank you thank you ਸਾਡੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਹੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਿਆਹੀ ਗਈ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਾ ਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ none other than Smriti Oberoi Smriti ji please welcome ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮਿਸਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਨਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮੈਰਿਡ ਔਮਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਹੋਰ ਔਮਨਸ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਚ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੀ ਚੇਂਜਸ ਆਈਆਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਹੋਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਰਿਡ ਔਮਨਸ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਿਸਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮਤਲਬ ਮੈਂ 2017 ਤੋਂ ਮਿਸਿਸ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸੱਚੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਿਸਿਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮਿਸਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸਿਸ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਬੂਮ ਆਇਆ ਮਤਲਬ ਮਿਸਿਸ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਫਟਰ ਮੈਰਿਜ ਮਿਸਿਸ ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜੋ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਫਟਰ ਮੈਰਿਜ ਵੀ ਲਾਈਕ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਡਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਮਤਲਬ ਲਾਈਕ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਹਸਬੰਡ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀਤਾ ਬਟ ਜਦੋਂ ਮਿਸਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਮੈਂ ਉਸ ਪੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੂਵੀਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸੌਂਗਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਿਸਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹਾਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਆਡੀਸ਼ਨਸ ਲਈ ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਜੰਮਿਆ ਪਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੱਜ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਨ ਬਣ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਕੋਲ ਹੀ ਪਿੰਡ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਆਲ ਦੀ ਬੈਸਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਓ ਔਰ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਬਣਾਓ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੱਲੇ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਆਡੀਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਵਿਨਰ ਮਿਸਿਸ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੇ ਟਾਪ 10 ਫਾਈਨਲਿਸਟ 'ਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ none other than Sarabjit Kaur please Sarabjit come here hello ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 5-7 ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੈਨਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮਿਸਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਈਨਰ 0% ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਅਹੀਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਲਾਸਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਮਿਸਿਸ ਬਣੇ ਸੀਗੇ ਅਹੀਂ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਾਜ ਲੈ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਲਣੀਆਂ ਵੀ ਔਖੀ ਬੜੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਵੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਰਿਡ ਔਮਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ ਇੱਥੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮਿਸਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਮ 99 ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨੀ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਸ ਫਿਨਿਸ਼ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਖਤਮ ਆ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਡੀ ਕਾਫੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀਆਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਜ ਮਚੋਲੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ missus Punjab missus Punjab 9 entertainment 9 ਦੀ ਟੀਮ ਬਸ ਇਸ ਇਹੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਡਾਂਸਿੰਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀਗਾ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਡਲਿੰਗ 'ਚ ਕਦੀ ਵੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਾਂਗੀ ਬਟ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਕਮਾ rock on rock on missus Punjab ਔਰ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨੀ ਆ ਪਲੀਜ਼ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਰਟ ਲਓ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਰਿਡ ਔਮਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਡੇ ਭਾਜੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਪਲੀਜ਼ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਰ ਪਾਏ ਨੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗੇਟਵੇ ਹੈ ਇੱਕ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਤੇ ਜੀਐਨਕੇ ਦਾ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੈਂਕਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮੈਰਿਡ ਔਮਨਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਕਨਵੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹੋਰ ਵੀ ਔਮਨਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਿਕਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਆਪਣੇ ਆਵਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ चाहना ਕਿ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜੋ ਮੈਰਿਡ ਵੂਮਨਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਛਾਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਤੋ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰੋ thank you sir thank you ji comment ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀਗਾ ਲਾਸਟ ਇਅਰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਇਸੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਔਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਓਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੱਸਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 올 ਦਾ ਬੈਸਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇਸ ਦਵਾਂਗੀ ਜੋ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਾਰਟਿਸਪੇਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਿਸਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ 2013 ਚ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲਿਸਟ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਸਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਨਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਂ 2018 ਚ ਮੈਂ ਫਾਰਮ ਭਰਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਆਡੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਆਡੀਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਾਸਤੇ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਤੋਂ ਫਾਈਨਲ ਔਰ ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਫਾਈਨਲੀ ਜੋ ਮੇਰਾ ਡ੍ਰੀਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਮਿਸਿਸ ਪੰਜਾਬ ਚ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਰ ਦੇ ਬਲੇਸਿੰਗਸ <coughs> ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਐਚਰੀਅਲ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਮੈਂ ਵਿਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕਦਮ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਓਪਰਚ्युनिटीज ਆਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਮਿਸਿਸ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਫ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਚਾਂਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਟੀਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਸ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਕਮਲ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮਿਸ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਲੜਕੀਆਂ ਮਿਸਿਸ ਮੈਂ ਚਾਹਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪ ਦੇਖੋ ਤੇ ਸਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਡੀਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਬਸ ਥੈਂਕ ਯੂ 9 to 9 ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਮਿਸਿਸ ਪੰਜਾਬ 2018 ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਮਿਸਿਸ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਕੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਸੀਗੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਅਰਮਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਏ ਅੱਜ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਡ੍ਰੀਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆਂ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਮਿਸਿਸ ਪਠਾਨਕੋਟ 2019 ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਇਹ ਕੋਈ 20 25 ਮਟਿਆਰਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੈਲਕਮ ਅੱਜ ਮਿਸਿਸ ਪਠਾਨਕੋਟ 2018 ਦੇ ਕੀ ਨਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਗ ਨੰਬਰ ਮਿਲਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਟੈਗ ਨੰਬਰ 702 ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਮੁਟਿਆਰ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਮੈਂ ਚੂੜਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕੁੜੀ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੀ ਨਾਮ ਅੱਛਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਨੂ ਥਾਂਗਰੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਮਿਸਿਸ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਮੰਚ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਮਾਡਲਿੰਗ ਤੇ ਡਾਂਸ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਿਸਿਸ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਰਿਜ ਵੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪੇਕੇ ਸੋਰੇ ਦੋਨੋਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਪੇਕੇ ਸੋਰੇ ਦੋਨੋਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਘਰੋਂ ਫੁੱਲ ਫੁੱਲ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਮੁਟਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਨਾਮ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਿਧੀ ਹੈ ਜੀ ਅੱਛਾ ਨਿਧੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਮੈਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੇਕਾ ਪਿੰਡ ਭਰਿਆਲ ਲਾੜੀ ਹੈ ਜੀ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਨਗਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਇੱਥੇ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੋਹਣੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਸੋਹਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੋ ਸੋਹਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਸੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਮਹਿਕ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਟਿਆਰ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਟੈਲੈਂਟ ਦਿਖਾ ਸਕਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੈਂਟ ਆ ਉਹ ਦਿਖਾ ਸਕੀਏ ਅੱਛਾ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਨਾਲ ਆਇਆ ਜੀ ਬੇਟਾ 4.5 ਸਾਲ ਦਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਤੇ ਹਸਬੰਡ ਵੀ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆਲ ਦਾ ਵੈਰੀ ਬੈਸਟ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸੋ ਨਿਧੀ ਨਿਧੀ ਐਸਾ ਨਿਧੀ ਦੀਨਾਨਗਰ ਨਗਰ ਤੋਂ ਆ ਹੁਣ ਮਿਲਦੇ ਆ ਟੈਗ ਨੰਬਰ 708 ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਪੀਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇ ਸਰੋਂ ਸੋਣਾ ਫੁੱਲ ਬਣੀ ਪਈ ਆ ਸਰੋਂ ਦਾ ਫੁੱਲ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਚਮਕਾਂਗੀ ਇੱਥੇ ਫੁੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਸਨਸ਼ਾਈਨ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆਪਣੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੂੰ ਮਿਸਿਸ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਦੇ ਆ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਹਾਰਦੇ ਆ ਚਾਹੇ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੇਲਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਇਹ ਹੋਈ ਨਾ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਹਾਰਨਾ ਤੇ ਬਾਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਕਰਨਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ 2-3 ਘੰਟੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਰਨੇ ਆ ਇੰਜੋਏ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ these are the precious moment of your life ਕਿ after long time you got a chance to introduce yourself in a big platform okay ਲੋ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੰਡੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਮਮੂਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲੋਕਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਆ ਗਏ ਹੋ ਹੈ ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਿੰਪਲ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਡਿੰਪਲ ਪੈ ਰਹੇ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਹੈ ਨਾ thank you ji okay very good ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੀ ਸ਼ੌਕ ਨੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਹੈ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਧ ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਂ ਇਸ ਜੂਰੀ ਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਦਾ ਮੈਰਿਡ ਕਪਲ ਮੈਰਿਡ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਧੰਨਵਾਦ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਦੇਵਰ ਆ ਉਹ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ ਮੈਮ ਆਪ ਜਾਓ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹਲੇ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਿਵ ਫੈਮਿਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਰੀਸ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸੁਪਨੇ ਸੀਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲੇ ਹੈ ਹੈਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹੁਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਵਿਤਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਹੈਨਾ ਚਲੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਆਇਓ ਤੁਹਾਡਾ ਡ੍ਰੀਮ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਿਸਿਸ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾ ਦਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਾਸਤੇ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਾਵਸ਼ ਮੈਂ ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਹਾਰ ਨਾ ਮੰਨੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੱਸੇਗੀ ਔਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਵੇਗੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਘਰ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਲਾਈਵ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਣਗੀਆਂ ਇੱਕੋ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚੌਂਕਾ ਤਾਂ ਸਾਂਭਦੇ ਹੀ ਹੋ ਜੀ ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਖੰਭਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਡਾਰੀ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਦੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡੋ ਦੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਆਓ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟ 705 ਟੈਗ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸ਼ਵੇਤਾ ਗੰਡੋਤਰਾ ਹੈ ਮੈਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਆਈ ਆ ਤੇ ਬਸ ਕਿਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਂਪ ਤੇ ਜਲਵਾ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਓਕੇ 올 ਦਾ ਬੈਸਟ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਆਈ ਆ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅੱਛਾ ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਨਵਰ ਕੌਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਵੈਸੇ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ 18 ਤੋਂ ਅਬਵ ਹੀ ਹਾਂ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਕਰਨਾ ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਪੰਜ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਆ ਕਲਰਸ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮਿਸਿਸ ਪਠਾਨਕੋਟ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬਨ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਆਈ ਆ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਤੇ ਚਲੋ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਦਾ ਜਲਵਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਵਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਕਰਦੇ ਟਿਕਟੌਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੀਬੀਐਨ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਓਕੇ ਤੇ ਕੀ ਗਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਡਾਂਸ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੌਬੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਣਾ ਵੀ ਨਾਲ ਡਾਂਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੱਲ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਕਰਨਾ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਇੱਥੇ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋਗੇ ਨਾ ਕੋਈ ਗਾ ਕੇ ਦੱਸੋਗੇ <laughs> ਗਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੀ ਗਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿਓ ਆ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੋ ਸੌਂਗ ਕਰੋ ਜੀ ਕਰੋ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਹਏ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ thank you thank you so much ਆਓ ਜੀ ਇਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਿਸ਼ਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸ਼ਮੀਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰੀ ਏਜ 21 ਸਾਲ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਬੀਐਸਸੀ ਨਰਸਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਆਫੀਸਰ ਬਣਾ ਔਰ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੋਚ ਹੈ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਿਨਾ ਪੁੱਛੇ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ 21 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਿਤੇ 40 ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਇਹਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਣਾ ਮੈਂ 40 ਦੀ ਹਾਂ ਚਲੋ all the very best God bless you ਆਓ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਡ੍ਰੀਮਸ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰੇਖਾ ਮਹਾਜਨ ਹੈ ਮੈਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਆ ਮੈਨੂੰ ਡਾਂਸਿੰਗ ਦਾ ਔਰ ਸਿੰਗਿੰਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਫਰੈਂਡਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਫਰੈਂਡਸ ਹੋਣ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਿਨੇ ਭਈਆ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਰੇਖਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਮਿਸਿਸ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ 20 ਜਣੇ ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਮੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੂਮਿੰਗ ਹੋਣੀ ਆ 5-5 ਦਿਨ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ 5 ਦਿਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ 20 25 ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ family relation family bonding lifetime ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਰੂਮਿੰਗ ਕਰਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਖਾਣਾ ਹੀ ਸਿਖਾਣਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਲੱਕੀ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅੱਜ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਆਲ ਦਾ ਵੈਰੀ ਬੈਸਟ ਰੇਖਾ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਆਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆਓ ਥੋੜਾ ਲਾਈਟ 'ਚ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੇ ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਪਕੜੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਲੋ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਜੈਕਾਰਾ ਸ਼ੇਰਾਵਾਲੀ ਦਾ ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਿੰਪੀ ਮਹਾਜਨ ਹੈ ਮੈਂ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬੇਟੀ 10th ਕਲਾਸ ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ 9th ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਛੋਟੂ ਲੱਡੂ ਕੋਪਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਾਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਾਂ ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਸੀ ਹੁਣ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਜੀਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਜੀਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਏ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਟ ਮੈਂ ਤੇ ਜੀਣਾ ਜੀਣ ਆਈ ਹਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਆਪਣਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਆਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਕਾਰਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾ ਬੋਲ ਪੰਛੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ ਆਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਟਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਗੈਟਅਪ ਡਰੈਸਸ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਜੀ ਰਹੀ ਲਹਿੰਗਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਡਰੈਸ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਡਰੈਸ ਵਿਦ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਫੁਲਕਾਰੀ ਓਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਜੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੀਨਾਨਗਰ ਤੋਂ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੀਨਾਨਗਰ ਤੋਂ ਆਏ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਸ ਈਵੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ सर ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ फेसबुक ਦੇਖਿਆ पे देखा और मेरे हस्बैंड ने मैंने क्या कि तूने जाना है जीतना हारना नहीं है बस जा ते अपना शौक पूरा करके आ ते ऐसे वास्ते मैं आई हूं अपने हस्बैंड वास्ते ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੰਡ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਲੀਆਂ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਨਾਮ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ मुनीश कांतरा ਮਨੀਸ਼ ਜੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਲੈਬ ਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾ ਵੀ ਬਿਨਾ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਾਈਟਡ ਨੇ ਕਿ ਮਮਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਦੈਟਸ ਵੰਡਰਫੁਲ ਦੈਟਸ ਵੰਡਰਫੁਲ ਕਿਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰ ਡਾਂਸਿੰਗ ਅੱਛਾ ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਂਸ ਦੇ ਕਮਾਲ ਸਰ ਪੂਰਾ ਧਮਾਲ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ all the very best thank you sir ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਹੈ ਜੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਸੱਸ ਮਾੜੀ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਡੀ ਸਹੀ ਔਰ ਅੱਡੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੰਨੀ ਵਧੀਆ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਨਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਈ ਆ ਔਰ ਰਾਤੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਵਨ ਮੈਨੂੰ ਰੈਡੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਲੀਆਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਸੂ ਮਾਂ ਲਈ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ ਹੈ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਦਾ ਜਲਵਾ ਦੱਸ ਕੇ ਧਮਾਲ ਸਾਰੀ ਐਡੀ ਐਡੀ ਸੋਨੀਆ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਡਾ ਸੋਨਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ thank you very much sir ਲੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਆ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਓ ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ ਓਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਹਾਂ ਬਟ ਜੌਬ ਮੇਰੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਚਲੋ all the very best all the very best ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਪਨਾ ਜੰਜੂ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਮੇਰੀ ਹੌਬੀ ਡਾਂਸਿੰਗ ਔਰ ਸਿੰਗਿੰਗ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਆਈ ਹਾਂ ਮੰਦਰਾ ਦੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਸਤੋ ਕੌਣ ਕਿਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ ਮਿਸਿਸ ਪਠਾਨਕੋਟ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਰ ਅੱਛਾ <laughs> ਨਮਸਕਾਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਮਰਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਈ ਆ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੋਈ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਦ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਇਧਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਧਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਲਾਗੇ ਵਿਲੇਜ ਹੈ ਗਰੋਟਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜੀ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ ਆਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਓ ਕਿ ਕਿੰਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ 2019 ਦੀ ਮਿਸਿਸ ਪਠਾਨਕੋਟ ਕੌਣ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ ਮਿਸਿਸ ਪਠਾਨਕੋਟ ਅੱਜ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਬਣ ਕੇ ਆਈ ਦੀ ਹਾਂ ਮਿਸਿਸ ਪੰਜਾਬ ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਆਈ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਿਸ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਜਦਾ ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ ਮਿਸਿਸ ਪੰਜਾਬ 2018 19 ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਣੂਗੀ ਮਿਸਿਸ ਪੰਜਾਬ 2019 ਚਲੋ ਆਜੋ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਬੰਦ ਲੈਂਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਤੂੰਬਾ ਆਰ ਕੁੱਟਣਾ ਤੂੰਬਾ ਪਾਰ ਕੁੱਟਣਾ ਤੂੰਬਾ ਆਰ ਕੁੱਟਣਾ ਤੂੰਬਾ ਪਾਰ ਕੁੱਟਣਾ ਲੰਬੜ ਤਾਰਾ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਕੁੱਟਣਾ ਲੰਬੜ ਤਾਰਾ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਕੁੱਟਣਾ ਲੰਬੜ ਤਾਰਾ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਕੁੱਟਣਾ ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਸਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਈਵੈਂਟ ਹੈ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਥੈਂਕਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਜੱਜਸ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਇਆ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਈਵੈਂਟ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਗੋਡ ਬlesਸ ਯੂ ਆਲ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ